चुरारे चुदा फिर बेरी गुयार मिल गई दिल राख वाली तो मिल गई दिल राख वाली तो ये शक्ल वाली तो चुरारे चुदा फिर के दिल रा